Американский миллиардер-финансист цветных революций Джордж Сорос хотел встретиться с Никол Пашиняном, но тот ему отказал. Об этом на пресс-конференции в Лос-Анджелесе поведал сам премьер Армении. Никол, очень довольный собой, заявил, что Сорос чуть ли не умоляет его о встрече аж с января. Миллиардер хотел встретиться с Пашиняном на полях Давосского форума, но армянский премьер отказал ему. Это был первый отказ. Но, честно говоря, мой рабочий график был очень насыщен, и удовлетворить его просьбу о проведении встречи никак не удалось, сказал Пашинян. Теперь в ходе своей поездки в США Пашинян отказал Соросу во второй раз. И снова помешал так называемый «насыщенный график». Причиной такой разборчивости в связях, думается, вовсе не в загруженности премьера Армении, а в просчитывании ситуации. Нет никаких сомнений, что за его встречей с Соросом последует негативная реакция из Москвы. Кроме того, встретившись с лицом, финансирующим цветные революции, Пашинян только подтвердит, что за его революцией тоже стояли определенные силы. Будь Никол сообразительным политиком, а не третьесортным журналистом, он не стал бы рассказывать журналистам о своих отказах Соросу. Это было бы более правильное решение для него для того, кто пытается балансировать на двух стульях. То, что Пашинян сделал свою так называемую революцию, на деньги Сороса, не вызывает сомнений и об этом знают многие в Ереване. Иначе бы, не открыли памятник Соросу. Памятник пока небольшой, это, наверное, чтоб из Москвы не виден был. Но мы так думаем, что это только начало. Եթե ծաղիկներ կա, կարող եք գնել, եթե ինչ-որ մեկը կա, ով ցանկություն ունի արտասանել ու սովորի, փափի արտանի մոտ, այտենց կա արտասանի։ Էս որտանշում են այն դոլարները, որոնցով վաճառվում, վաճառում են։ Ծաղիկները ամենաստոր, ամենապիրտ մարդիկ վաճառում են ծաղիկ պետությունը։ Այս դոլարների մեջ գնան գան Սորոսի գրասենյակի աշխատողները, Ջորջ Սորոսի վարձու աշխատողները մարդիկ, ովքեր վարձատրվում են ամերիկացի միլիարդատիրոջ կողմից, որպեսի քանդեն մեր պետությունը, որպեսի քանդեն մեր պետականությունը։ Եվ ինչ որ առումով դա իրենց հաջողվել է։ Մի փոքրիկ նաև հայտարարություն անեմ, շատ կարևոր հայտարարություն անեմ այս մասով, ուրեմն Այս հարցը արդեն ազգային անվտանգության հարց է։ Ինչպես գիտեք, մեր մոտ մեր երկրում կա թափուր հաստիկ, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հաստիկ եւ ես իմ ունեցած տեղեկություններով ուզում եմ փոքրիկ այսպես մի հատ հրապա հրապարական հրապարակում անել, որ այս գրասենյակից լոբինգ արվում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնի համար Տիկին Լարիսայի սրտի նախարարը դա Ռուստամ Բադասյանն է, դիրեկտ, ում որ պիտի լարիսան ամ բոլոր ջանքերով նշանակել տվեց արտարադատությանն արտարած։ Ուրեմն ծերելի լրագրողներ ձեր ձեր նաև միջոցով կոչ եմ ուզում անել ազգային անվտանգության ծառայության բոլոր սպայերին, սիրելի ազգային անվտանգության ծառայողներ, սպայեր, մարդիկ ովքեր որ գիտեն ինչ է սպայի պատիվը, նման հրամանի դեպքում, նման երևույթի դեպքում, եթե ձեզ կփորձեմ պարտադրել մարդու, ով այս գրասենյակից կգա ու փորձի տիապետել մեր երկրի պետական գաղտնիքներին։ Եթե նման բան տեղի ունենա, բոլորին, բոլոր սպայերին կոչ եմ անում որպես սպա, որպես անվտանգության ծառայողներ, որպես մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքը, կենսագրությունը դրել են այս երկրի պետականության համար, շատ արագ համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն։